le mal est entré, meilleur ennemi. Il sait m'abandonner, me ramener près de lui. Je ne veux pas rester sage. J'ai abuser de mon âge. Je ne veux pas rester sage. Le mal est entré et je sais qu'il détruit, qu'il pourrait me faire crever. Que reste-t-il ici? Je ne veux pas rester sage. J'aime le souffrir, l'envie. Abuser de mon âge. Je ne veux pas rester sage. Le mal est malgré

Le mal est ma lueur Son ombre est ma couleur Le mal est ma lueur Mon parfum, son odeur Prend ton mal en douceur